有二十六位朋友们想问说：“哎，其实我对未来有没有感到彷徨的时候？遇到这样的时候是怎么样找回自己啊？”呃，我想，呃，第一个就是我对于未来啊，并没有什么彷徨，因为我觉得未来都已经来了。各位其实都是未来的代表嘛，只是还没有均匀分布。那这个是 <laughs> 我想， <laughs> 我们做创业最，我们做创业最最需要的一个概念就是，呃，未来是透过我们来临的。如果如果不是这样的话，为什么我们要 innovate 呢？如果我们觉得说，呃，我们只是没有呃，把一部分。 的未来带来，我们是在等着其他人去创造未来的话，那我们干脆不要 innovate 好了，对不对？我们就呃专专门去就是使用就好了，我们就叫做 users and promoter，那也没有什么不好。但是我想，就各位在这边大概都是有参与 innovation 的这个动力。那 innovation 其实就是未知它已经变成已知，但是还没有均匀扩散的这个过程嘛？呃，未知这个的探索，那个叫哲学嘛，叫 philosophy。那但是我们这边比较是应用端的，是创新端。那创新端的话，找回自己的方式，其实就非常简。 单就是说，哎，我每天把一部分的未来带来，那带来之后呢，哎，我就尝试增加它的基本传染数，就是说我一天能够让超过一点零零一个人哦知道这个新的 idea，那这个新的 idea was spreading，所以它自己又会再传染给一点零零一。 以上个其他的人，那很快的就指数性成长，到最后大家都觉得说，哎，戴彩虹口罩也没什么，对不对？的这样的事情， <laughs> 所以意思就是说，只要呃我做某一个 practice，这个 practice 本身不是只影响到我一个人，它能够触发超过一个人去做类似的事情，而且这些加在一起，能够好比像说省到至少一个人的一份时间，或者是帮助到就是一个人的一份心力。我花一个小时，能够节省别人超过一个小时，那这样子的话，其实呃我自己就已经完成了嘛，因为呃我。 这个我自己只是一个这个 good idea 的一个载体，它是让社会的这个 improvement 可以透过我来增幅。那增幅之后，呃，我就可以继续去就是想下一件事情，或者是去呃主持接下来的别的就政务工作。所以，我并没有所谓自己的这样子一种执着的判断的这种概念啊。但随时我都是在三个部门之间去看，出，哎谁还好像听不懂其他人所讲的这些 argument，那我就选哪一边站。所以找回自己的方法，very paradoxically 就是去呃 emphasize。 sites with uh, every site, uh, take all the sites。那这个时候其实呃自己的这种感受其实才特别敏锐，特别强。